うーん。いや、これは、えんいや、これ無理っしょ。え、無理無理無理無理。 <laughs> うーん、でもなぁ。あ、それなら、ああ、いやでも、いや、 無理か。うーん、無理なのか。うん、無理だな。無理だね。 いや、無理。あ、無理無理無理。はあ、無理あーもう無理って言ってんじゃん。 <laughs> あ、無理か <laughs> うーん。えー、これは、諦めるしかないのか。 からあ待ってシフト変わってもらえばいけあーくそ無理かあああそうそうそうそうあ待って待って待ってこれいいじゃないかもしれん 今呼びましたかえいや私何も一言も何も言ってませんけどあごめんなさい何か声が聞こえた気がしたので ああ、もうほら、やっぱ無理じゃん。無理か。大好きちょっとなんでマイク消し忘れてるんですか違う違う違ういやこれああれですよあのイルハートの体を支配してる何か的なやつですよいやだってだってだって私私全然記憶ないですもんこれはね あれですよあの完全にはめられたってやつですよいやえっと、待って待ってあのなんでしょうねあのイラハト普段はこんなにネガティブじゃないはずなんですけどやなんか今回はね本当に本当にたまたま偶然みたいな感じなんですよで本当にええいや 無理かな